风吹着明月，你吹落星如雨。他就像唱着曲，儿时在怀里。何处笛声起？在他心底开一朵涟漪，众里寻他刹那的意。从灯火拥挤，到指点或同意，不是热闹是井。 有烟火传奇，现在故事稀奇，谈吐风趣，这一刻须臾，虚度柔，一一在眼底。放松点。 撩我青水弹指生花。温酒煮茶，花三马，白云苍狗，天涯，啼鸦，理发针线，绣坊子。将军上山终却死，而树枝东光，只见灯笼青丝半新，的往上下风中灯照四方，有情意的小地不离三两三。将军上山终却死，而树枝东光，只见灯笼青丝半新，的往上下风中灯照四方，有情意的小地不离三两三。 声笑笑，琴弦断，指生花。问九中谁过桑麻？白云苍狗仗剑天涯。离分成只手过。举上盏中天，草儿瘦，烛灯光，孤星照。几次翻新歌，老山等风中相思，放不进心里的小天地，何必放来断去，一人而已。闻君声笑笑。